Essa canção, A Morte de César, né, César Todd, na, ela fez parte de um, de um musical é, que o Kurt Weill escreveu em parceria com Georg Kaiser, que era outro compositor que escrevia muito para cabaré também, tem muitas canções, mas aí nesse musical ele está como letrista e o Kurt Weill como compositor. Inclusive esse foi o último musical que ele fez por aqui, porque logo depois disso o, Hitler subiu ao poder, né, os nazistas tomaram o poder e ele teve que ir embora. O Curtivaio saiu porque foram perseguidos, ele, a esposa dele, etc. O, e então fala sobre é, a morte de César, como César foi assassinado, né, a, fala daquele jeito de César, que queria mais é ser imperador, custo custar, né? eu queria o poder e no final é aquela história que todo mundo conhece, que Bruto chegou lá e tum, matou. Então é, existe uma ironia, né? porque na verdade esse César que eles estão falando no, no ZBZ tem muito a ver com Hitler. Né? Era uma ironia do, do Kaiser e o, o, o Kurt Weill, né? essa história. acho legal também falar que as pessoas geralmente confundem muito a, a coisa do cabaré com aquelas casas de espetáculo, né? Com esses, essas coisas americanas, né? enfim, ou então como Moulin Rouge, né? Mas é, existe uma diferença, porque existiam umas casas de espetáculo em Berlim, como Teatro Metropol, essas coisas, que eram mais assim para o proletariado digamos assim, mas era mais diversão mesmo, as pessoas iam final de semana. Já o ambiente do cabaré era muito diferente, porque é, muitos, por exemplo, eram cabarés literários que eles chamavam, os cabarés tinham seus próprios jornais, é, era frequentado por poetas, artistas, é era praticamente todo dia também, né? Hã? é praticamente todo dia. Também. Exatamente. Também, né? E a noite de Berlim era disso. Pois então é. o cabaré não era igual a esses outros espetáculos de variedade que o povo ia, digamos assim. Ele era mais é, brigão, ele não estava ali para agradar. Ele estava para mexer com o público mesmo. Criticar. Né? Criticar, fazer uma crítica política forte à época, né? aos costumes. Então, essa é a grande diferença do, do movimento de cabaré mesmo para as outras uh, uh, casas de espetáculo que, que a gente tinha né, na Alemanha. Né? Tamerlan war Herzog der Kirgisen und jeder Mensch in Asien wusste wohl das Famelan ritt über grüne Wiesen. Und wo der Junge einmal hintrat, wuchs kein Gras. Und alle Frauen lauschten angstvoll seinem Schritt. Und vielen die Städte, fielen die Mädchen alle mit. Er war auch stets zu einem wilden Kopf bereit. Das war in Asien eine schöne Zeit. Mir ist heute so nach Tamilan, nach Tamilan am Mut. Ein kleines bisschen Tamilan, ja Tamilan wäre gut. Es wäre ja, geniert mich das, geniert mich das gelacht. Ich glaube, es passiert noch was, passiert noch was heute Nacht. Mir ist heute so nach Tamilan, nach Tamilan ein kleines bisschen Tamelon, ja Tamelon wär gut. Und sehe ich ins Publikum, das liegt heute so ein Fluidon. Ach Mensch, geht Sie weg, hat er nur Zwecken mit dem Tamerlan. Tamerlan mein liebstes Kind, ja Kuchen. So einen Tamelan, den möchte ich wohl lachen. Tamelan, da kannst du lange suchen. Wer mit Devisen handelt, der hat einen Bauch. Und wenn eine kleine Frau eine große Glatze küsst, dann weiß sie, dass das alles für die Katze ist. Du suchst dir hier vergeblich einen Tamerlan. Nun guck mal runter, sieh dir mal an. Hier ist doch gar kein Tamerlan, kein Tamerlan zu sehen. Ein kleines bisschen Tamerlan, ja Tamerlan wär schön. Seh ich mich hier den Männer an, Nennung. Ei, ei, da ist ja gar kein Tamelan, kein Tamelan dabei. Mir ist heute so nach Tamelan, nach Tamelan Tamelon zumut. Ein kleines bisschen Tamelan, ja Tamelon wär gut. Die sind ja nicht für dich und mich, wir haben alle einen Stich. Ach, weine nicht sehr, dann gibt's ja nicht mehr solchen Tamelan. acho que primeiro que é um repertório é, é, de músicas, como qualquer outro repertório, a gente poderia estar fazendo um levantamento disso. É, as pessoas fazem pesquisas sempre de, de compositores, é, de, de, diversas vertentes. Né? É, o que acontece é que aqui as poucas pessoas conhecem isso. E poucas pessoas é, tem, as, tem, vamos dizer assim, conhecimento para fazer esse tipo de, de repertório, porque ele é muito específico. E eu acho que é uma função que a gente está tendo da gente mostrar que isso é, existe é, e isso fez parte, isso detonou inclusive, esse tipo de repertório detonou a música popular no século XX. Quer dizer, muita coisa de música popular do século XX aconteceu graças também a esse movimento cabaré. Então, é, assim como tem compositores de importância nos Estados Unidos, nessa época, aqui no Brasil também, a gente teve, sei lá, Ernesto Nazaré, teve Chiquinho Gonzaga tal, lá também teve essa turma toda. E isso, é, aqui se faz muita pesquisa é, entre desses compositores, mas esses compositores do Cabaré da Alemanha estavam, são pouco pesquisados aqui. É, eu acho que é a nossa função, né? a gente mostrar que isso tá, aconteceu. São compositores da, é, das décadas de, de 20, 30 na Alemanha, e a maioria deles foi perseguido, eram, a maioria eram judeus e eles foram perseguidos pelos nazistas. É, esse tipo de canção, que era bem de cabaré mesmo, canção de cabaré, eles algumas foram até para filmes, teatro de filme, mas eles foram perseguidos e a música deles considerada arte degenerada, Interfurgebers. Uhum. Então, e muitos deles tiveram que sair da Alemanha, alguns morreram em campos de concentração, essas coisas. die Geschichte von Frau Putiphar, die junge meine war. Hör zu, zu. Das war die Frau der Potiphar, die um den Wein erfahren war in alles liebe Sachen, so Sachen, so Sachen. Ja, doch ihr Gatte, au contraire, der war schon alt und konnte nicht mehr. Tidili, tidila, tidili, tidila, die schöne Frau bewachen, bewachen, bewachen sie auf den Sitzen breit und machte sich den Schlitz und klein und fuhr hinab nach Theben, um doch sich auszuleben. Denn Theben war für Menschen, das war Corpus der In der Bar zum Krokodil, am Nil, am Nil, am Nil, verkehrten ganz inkognito, der Josef Nun, der Pharao. Doch tanzt man nur drei Viertel nackt, im Schnee wie uns bei vierten Takt. Es traf mit der Geliebten sich, des Abends ganz Ägypten sich, in der Bar zum Krokodil, am schönen blauen Nil. Dem Garten der Frau Putifaden wurde bald die Schose klar. Er sprach zu König Ramses, zu Ramses, zu Ramses. Ich weiß, was meine Gattin macht. Sie fährt nach Theben jede Nacht und die, die La, die, die La. Ja, Majestät, da Ramses, da Ramses, da es. Da sprach zu ihm der Pharao, dann machen wir es ebenso. Sie sind die Vater des Hiris, im Restaurant des Iris. Drum gehen als Philosophen auch wir nach Theben zum Krokodil, السفل اندارت كروكوديل النيل النيل النيل فكتنجان ganz inkognito, der Josef der Pharao mit Ramses saß heute in der Bar, der Gott der Frau Potiphar und aß von einem Feigenblatt gehackt, Mum im Spinat, in der War zum Krokodil. Andil, Andil, Andil. Ein schlankes Mädchen, schwarz markiert, sie hat die Beine fasziniert. Sie kaufen ihr Narzissen, Narzissen, Narzissen der Garten der Frau Potiphar, der schneller als der Ramses war. Und tidili, tidila, tidili, tidila, der wollte sie gerne küssen, ja küssen, ja küssen. Als er zu Ramses kam zurück, der senkte traulich einen Blick und sah verstört zu Boden. Der Ramses sprach, wieso denn? Worauf die Antwort schallte, das Weib war meine Alte. Viertel Nacht, im Schäme und zwei Viertel Takt. Es traf mit der Geliebten sich, des Abends ganze Güten sich, in der Bar zum Krokodil, am schönen blauen Nil. A forma de se cantar, nesse repertório, É, Muitos é, dos, dos, intérpretes, que a grande maioria dos intérpretes, até mesmo Curtivaldi e de todos esses compositores de cabaré, eles, eles, não eram cantores, exatamente cantores. Eles sabiam cantar, mas eles eram mais atores do que cantores, né? Então, isso foi criando um, um, uma forma de se cantar também. O cabaré tem muito daquela coisa que os alemães chamam de é, Sprechgesang, né? Que é o canto mais falado. É. Às vezes você tem intérpretes que às vezes não cantam uma nota. O pianista está é, tá ali e eles falam o, o, o, texto, a música inteira. É mais a questão do, do atuar, do, do contar uma história, do confrontar a plateia. Né? O canto aí, no caso, fica um pouco no segundo plano. É. Blumen im Garten, so 20 Arten von Rosen, Tulpen und Narzissen leisten sich heute die kleinsten Leute. Das will ich alles gar nicht wissen. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Ole die, ole die, was brauche ich rote Rosen? Was brauche ich roten Mohn? Hole die, hole die, hole du. Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meinen Kaktus und es tischt, tischt, tischt. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hole die, hole die, hole du. Man finde völlig die Frauen ähnlich, den Blumen, die sie gerne tragen. Doch ich sag täglich, das ist nicht möglich. Was sollen die Leute sonst vor mir sagen? Meine kleine grüne Kaktus steckt draußen am Balkon. Hole die, hole die, hole du. Was brauche ich rote Rosen? Was brauche ich rote Bogen? Hole die, hole die, hole du. Und wenn ein Bösewicht angezogene spricht, dann hol ich meinen Kaktus und das tisch, tisch, tisch, tisch, Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Oledi, oledi, olero. Heute um Führe klopfst an die Türe, na du Besuch so früh am Tage. Es war Herr Krause von Nachbarhause und er sagt, verzeihen Sie, wenn ich frage. Wir haben doch einen Kaktus da draußen am Balkon. Holledi, holledi, holledo. Der fiel soeben runter. Was haupten Sie davon? Holledi, holledi, holledo. Der fiel mir aufs Gesicht. Ob glauben oder nicht. Nun weiß ich, da der kleine grüne Kaktus? bewahre ihren Kaktus gefährlich anderswo. Holledi, holledi, holledi, holledi. Eu fiquei uma